世代セブティンこんにちはセブティンです僕たちセブンティンがドリームの応援方法を準備しました空手の皆さん一緒にやってみてくださいねミュージックスタートカラト ¡Mata! Taro So Senai おおお夢で夢でああ、夢でおああ、夢で夢で夢で時間そう Seventeen 夢で夢で夢でおお夢で夢で夢で夢のデータ白いことを見せてたけど一つとして輝く 된다니까요이번에좀힘들이번에힘들기때문에네하얗고내물어이슈인데나 で夢で夢でおお夢で夢で夢で呼ぶにはあまりにも現実みたいで時間そう Seventeen 최신철윤정환홍지수문준희권순영전원우이지훈서명호김민규이성민고승관최현성이찬세븐틴유민혜와나이와우와우카라토の皆さん드림もたくさん愛してください以上セブンでしたそれでセブンティーンありがとうございましたファイティトいファイト